¿Qué te digo? Nosotros llegamos, salimos de aquí el 19 y llegamos allá el 20. Eh, apenas llegamos, nos, iban poniendo aparte los italianos pasaban, cubanos también, porque nos paramos en Cuba, y los dominicanos aparte. Después de ahí eh, nos llaman y nos dicen que, no, podemos entrar porque hay un decreto que, que no lo permite solo podían entrar los, que, los ciudadanos y si tenía una parentela de, primo grado, eh, podían entrar. O sea, mamá, papá, hijo, podían entrar. Eh, nos pusieron a firmar un papel que ahí lo hicimos mal nosotros por no leer, donde decía que, éramos peligrosos para la ciudadanía italiana por, por lo que está pasando por la pandemia. Y nada, nos subieron, nos llevaron para, una sala de espera y nos tiraron ahí como, animales, se puede decir. Eran personas que entraron al territorio porque llegaron en otro vuelo que hacía escala y entraron normalmente sin ningún problema, siendo residente siendo residente no siendo ciudadano personas normales igual que nosotros, con nuestra residentes. Porque yo tengo ocho años que soy residente en Italia. Mi hijo tiene dos años de edad, no tiene conocimiento ni capacidad para entender lo que sucedía y lo tenían a él ahí también encerrado como si fuera un criminal. En lo primero, o sea, la primera noche yo le pedí que me diera la maleta porque tenía lo que necesitaba del niño, o sea, leche, pan, y cosas así. Se me terminó la leche y le pedí si podía conseguírmela. Muy claramente los policías me dijeron en el aeropuerto, tienes que darnos el dinero. O sea, tú me tienes encerrada, yo no puedo salir de aquí. Encima tú me dices que yo te tengo que dar el dinero para comprarme la leche de mi hijo inocente que no entiende nada de lo que está pasando. A lo que dice el embajador eh, sobre que mm, él no asistió dándonos cama, comida. Quiero desmentir eso porque de comida y cama, es más, ese hombre ni en, Italia estaba. A lo cuantos nos informan a nosotros, ni en Italia estaba, ese hombre no, nunca dio la cara por nosotros no nos asistió. Sí la compañía de vuelo nos acomodó lo más que pudo, que no estaba bien tampoco, pero nos acomodaron lo más que pudo y autoridades dominicanas no se, no se hicieron presentes apoyando a nosotros como, como dominicanos que somos.